Amarinal haqqa haqqa razuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila wa razuqna jitinabah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Wa min sayyati amalina amma ba'd. Para pemirsa mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kangkung Timin kami lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Giri On ngiring kita bersama ngaturin kencaran Fatihah.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 Lepala-lepala tertangkap sejamak. Jangan-jangan jangan kenalan-kenalan murid-murid santri-santri petan guru sekalian. Orang yang sangat baik fokus dapatan oleh saja. Orang yang tak tolong oleh siapa pun dapatan oleh saja. Ataran kencaran, kefokusan, keakui dapatan oleh saja. Orang yang tak tawasul, kalau bukan dapatan oleh saja. Orang saya ngaturan kenceran ke fokusan benar orang saya kebaik fokus dapatan gula setuju dan setuju umat Islam laki maupun bini. Mantan setuju ni sepala tu setuju sana pada era benda balak ke kau pun selamat dari seksan Allah. Tetapi ahli syurga setengkih kengirin dan Allah yang syafat Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafat Ibn para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin para guru, para bangsa sepuh malam melamentar kelaban kenging kabar barokah pun saya keseput petan kulit saja serangan apa tu petan kulit saja keluarga petan kulit saja santri santri benjam apa petan kulit saja rana saya tahu sul kelaban petan saja malam melamentar senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan ini pun Allah mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inaya, kifaya, ni'aya, wikaya, himaya pun Allah. Yang barakah-barakah pun pengajian, barakana kebagusan, barakana bulan Ramadan, barang nebasaan. Barakana para ulama, barakana para awliya, barakana para syuhada, barakana para solihin, barakana para kur, para bangsepoh tambah barokah umur, barokah ilmu nah, barokah tanah, barokah rezeki nah. Barokah aban, barokah anak foto nah, barokah keluarga nah. Barokah santri-santri nah. Barokah jamaah nah, barokah jamiah nah. Al-Matar kan tambahan taufik serah hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tertiran jalan pun berdatun Allah. Ibn eh, kecemperan-kecemperan. Kekompiran-kekompiran, kepungan-kepungan, kebahagiaan-kebahagiaan tunya akhirat kemukai pahilang kesesan kesesan kesempakan kesempakan keserbukan keserbukan keselekan keselekan Lemeter pukat majar otang kelaban kempang. Epan tak putuk aku ya otang. Epan tu lele majaran botang bawa otang. Aku muka epan jumpa rezeki na. Oleh rezeki sehalal. Semaroka. Pernah husnul khatimah. Epan lancang umur lama taat kalau benda kena bina Allah panjang umur ilmu menjunjung tinggi keamanan Allah Ibrahim eh, sihat pada selamat aman di jajapan di musibah di pelar di bencana yang mana petaka selamat dari petena petena selamat dari kedolim yang sedolim dari tingki dolim setingki dari telah pulang setelah pelajar masalahnya lah ganggu bisa ganggu selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan ke Selamat dari kelin ate kotor ate petang ate kering ate kering ate lopan ate mate nate. Kamu kaya peralihan ilmu sebanyak ilmu semanfaat ilmu sebarokah. Yang pernah kata kajet kelaman kempang tercapai cita-cita dan sukses usahana. Terkabul penyonan penyonah ala hadihin niat. Wala kuli niatin solihat. Wala niatil qabul wa tamami kuli sul wa kuli ma'mul. Ya kisidina Rasul Habibina Abil Batul. صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyak Kiraun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita badan yang ada dalam bulan muljah, bulan suci, bulan penuh pengampunan epon Allah, bulan toran rahmat, rahmat epon Allah. pas tepat nenek ini tangkal koran. Tangkal koran ini kepaling diharapkan Rabu pun Lailatul Qadar. Selebih fokus etem pengben ibadah seibu bulan. Umpamana semalam kita penikah, penuh ala kogah berkusen maka mana kepada ban sepenuh seibu bulan menabi kita angis sen separuh malam Lailatul Qadar pada ban lima ratus bulan penuh menabi separapat malam kita alako ibadah nika pada bansa dua sekat bulan penuh lakonin kapal saya bubulan kak dintoh berarti duka lena keratonna Nabi Sulaiman atau keratonna Iskandar Dzulkarnain. Sebab meterot sebagian debu kata sedebeki Abu Bakar Al-Warraq bahawa keraton epon Nabi Sulaiman alaihissalam salam panika 500 bulan. Keraton e, keraton epon kerajaannya pun, kekuasaan pun Iskandar Dulkarnain kento juga 500 bulan jumlahnya 1000 bulan atau pun lebih orang panik ngelakonin amal malam Lailatul Qadar maka panik kepegal andik kepokusan lebih fokus etempang ben keratonan epon Nabi Sulaiman ben Iskandar Dulkornain. Nabi Sulaiman lima ratus bulan, Dulkornain lima ratus bulan, jumlahnya seibu bulan. Kita andik setong malam, lebih fokus setempang ban keraton Epon Iskandar Dulkornain sarang Nabi Sulaiman alaihim alaihim salam. kento menabi kita ala ko ka perkusen ye meneng neng kuni ding gaper wuh sebulan kena apa lailatul qadar terus apa ide apa apa ia tak tahu lain apa kan kuni ding gaper makanan Eki eh, pula mi korangin jarana hapian ah, ni keluh. Korangin sebab begitu orang yang penikam pula muka hapi ni kebukan terus terus terus terus sampai ngantok. Tidak ngantok kipas terus burung siatangi ni. Nikah gambar aja masih mau jadi Allah Subhanahu wa taala, kelampuan dia pun Allah Subhanahu wa taala ben kemul jeun e pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita penika sangat berterima kasih de kajunan e pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat derajat kita andai keistimewaan, keistimewaan semalam saos bisa lebih fokus etem pengben saibuh bulan. Kita fasakut asalawat sebagai tanda terima kasih kita dan kebaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terangkat ni kah? Andi keistimewaan-keistimewaan penikah. Kalau ben sebab teti umat epon kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E waktu nak kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madhabu dekat para sahabat. Eh dalam setong arah Kanjing Nabi kento ngak ngengain kan, Beda empat orang Bani Israel Empat orang dari Bani Israel kento Aibadah dan kajunan Epon Allah belum puluh tahun Tak maksiat sekali Bun ibadah terusan Belum puluh tahun ibadah terusan Belum puluh tahun tak pernah maksiat walaupun sekejap mata pun sekejap mata pun tak pernah maksiat belum puluh tahun uh mengak sahabat-sahabat ini Ki, kita kadang-kadang tak patut tercengak Sahabat tercengak uh belum puluh tahun Sahabat tibik pola na Ampunlah berusaha Kau terusan beribadah Ni kata kata benda celak. Ini kan mesti tak celak sekali. Belum puluh tahun. Mengak siapa-siapa ni. Puh. Mak berlebat geluk orang kat itu. Mak tong-tong geluk orang kat itu. Mak kuat-kuat geluk. Burung pak kau untung ni. ada rumah kamu lagi di sisi Allah. Dan di saat kat disak, kemudian malaikat Jibril rabu dekat junan ni pun bagi Nabi, pasanan madapak surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Seperti saungkuna kok noronaki Al-Quran. Adalah eh, Laylatul Qadar. Tahu ben apa Laylatul Qadar? Laylatul Qadar yang lebih fokus. Etempang eh, ben saibu bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bin rabbihim min kulli amr. Setoron, eh, waktu jadi ya. Arya malaikat-malaikat saya pimpin ben malaikat Jabrail alaihi salatu wassalam. kelaban izin epon pangeran kelaban izin Allah Seti kalaban izin epon Allah Subhanahu wa taala mengkul amrin kalaban ngatur semua urusan ngatur semua urusan. Salamun fiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar kita merupakan keselamatan. Keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan eh, dalam bulat Lailatul Qadar kentuh dek ke keselamatan. Menabi di luar Lailatul Qadar kentuh beda keselamatan, beda pelai juga sami beda. Tapi Lailatul Qadar kan tetap akun keselamatan melalui. Hatta matla'in. Hiya hatta matla'il fajri sampai waktu metona are. Jadi semalam mulai maghrib sampai metu are. Dengan ampun lewat tu are. Maka malaikat Jibril alaihi salat wassalam kita pasanan madhabu de ke malaikat-malaikat ya masyarul malaika ar-ruhil ar-ruhil hei malaikat-malaikat makat-makat mulai-mulai malaikat-malaikat ke isak macabu panapa sei lakwaki ajunan epon Allah eh dalam malam Lailatul Qadar kento yang dilakukan dek ke umat Islam dari umat epon kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam epon malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala ning malam Lailatul Qadar ya ngolatin umat Muhammad kalau ben pengeni sira Allah kalau ben rahmat epon Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya tu satu umat Muhammad esa wara ben Allah taala selain lah, empat kelompok dia Sempak kelompok dia orang Lailatul Qadar tak esok orang je benar Allah. Lailatul Qadar kita esok orang. Dari pentun Allah Ta'ala ada keempat kelompok dia. Dari pentun Allah Ta'ala ada keempat kelompok. Maka malaikat-malaikat kat disak, mereka sanin. peseraan sempak kelompok kita ya Jabrail. Peseraan kita mereka Jibril. Sempak kelompok kita peseraan. jaring ring marem Lailatul Qadar kita belum esapora. Pahbi itu saya sepura orang saya. Empat kelompok. Peseraan kita. Setong. Setong orang se nginoman khomer nginoman arak orang se suka mabuk-mabukan setiap orang se mabuk ni ke kocak khomer ke kengkun eh bahasa aki aku ijak metu ngocak arak aslinya khomer nikah lebih banyak ben arak tak apa ni arak pokok memabuk ni ke kocak homer tak kata eh kocak arak dan kadang kan ngoplos ni kita masuk arak tak masuk homer walaupun tak termasuk arak tapi termasuk homer jadi pengertian arak dan homer kali toh lebih luas pengertian homer arak pani namun bagian daripada khomer selebihnya dari arak banyak laki khomer manika setiap yang memabukkan ekocak khomer kebunuh kusti rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khomrun setiap yang memabukkan ari ekocak khomer khomer kapi Ketimun orang nikah mabuk mabukan bukan kesa berarti nenggak homer narkoba narkotika dan obat-obatan berbahaya kisah homer tapi wa kullu muskirin haramun setiap yang memabukkan panikah haram setiap yang memabukkan haram napa panika cair atau tak cair napa panika serguk ngakui elong ah akati sabu-sabu atau langsung ekakan nginum ben lain semacam ah. nikah haram ngakapi wa kullu muskirin haram setiap yang memabukkan nikah haram hmm jo cereng beningin nom. Hmm, kita kak beningin nom. Kan pada rosak ni kak. Cereng aslina eh haramaki ni kak angkui menjaga dekat akal malah tak rosak. Sebab gara-gara akal rosak, iman bisa rosak. Maka itu seraja. Kullu muskirin haramun. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة seorang yang minum khamr dengan dunia pas mati tanpa atopat orang dia. Maka dia tak bekal minum nenengi syarka kuk laku. Ika nengga mangkin neng neraka. Enomin Bani iyo namin Homer na nang inarakan niya Aing panas si iyo maki. Setiap yang memabukkan nikah haram Baik oleh iola kelu atau tanpa iola madbukhan kan atau gaya madbukh si iola kelu maupun si tak iola kelu Njak jagun sekoni misalnya kan. Sekoni aku tak sampai mabuk pakun haram. Teka sekoni pun tak mabuk pakun haram. Sebab Maka kana ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram kebue pon kanjing nabi mun memabuk ting lebenya maka tak asakoni maka tetap haram sema buah osabenya maka tak asakoni tak sampai mabuk pakun haram ma askaru kathiruhu faqaliluha faqaliluhu haram sesuatu yang memabukkan ketika banyak maka tak sekoni tak sampai memabuk pakun haram Tak akun secel gukan pas haram padahal se ma buah panikah osa sampai pan berempan celgukan tapi secelgukan lah haram mulainkan secelgukan lah haram kade tak sah sampai mabuk sebab kini ke barang secat lakar lah bekal memabuk jangankan suarga jangankan suarga Bau suarga wetak tak bergiin pun tuan. Orang se kecanduan khomer ni. Beda empat orang cek pon kanjing Nabi. alim kitab tambihul ghafilin. Paman petong bolo sangat arbatun La, tu nari hal jannah. Empat orang riah, empat kelompok, ada tak nemunin bau nesuar kedekanan. Padahal, wa inna roh rihaha layu jadu min masirati khamsi mi'ati amin. Padahal, bau nesuar kedelai keding mulai di perjalanan lima ratus tahun. Arlai keding bau nesuar Dari jauh orang sepak empat. Jauh dari cewek orang yang sempat dari suara keji. Perjalanan 500 tahun. Legeding. Tapi dari cewek orang yang sempat ni. Dari suarga. Ni kata tak sampai eding dek kebau ni dekan. Di antaranya ikipan ni kemut minul khomri Orang sekecanduan. Khumr kecanduan khamr suka mabuk mabukan makana sehingga anak-anak kita kotu kita jaga di saat-saat ketimangken bi orang-orang kafir bi orang-orang komunis sengaja pikir nareng Islam ni ke ero sak kalaben mabuk ero saka pikirna ero saka kaiman kalaban mabuk ada keterusan orang-orang cena ni kemasuk aki sabu-sabu dan lain semacam sama bisa memabuk dari ke Indonesia apa ni terusan saya ke Indonesia apa nikah ampunlah banyak anak-anak muda jadi korbannya. Awal-awalnya teng kadang beda ngebosin, bosin kada. Ia bosin. Teng ampunlah kecanduan ya torot. Ha, pada kit teng lah kecanduan ni ke pembawa pang singa bosin. Bosin selain kada. Terusan sini ke perkembangan ni pun. Maka kita apa ni kah? Toreh. Jaga anak-anak kita masing-masing. Bahkan sebenarnya kewajipan kita benih namun ajaga anak tibi, ajaga seterja ni. Saling jaga panikah. Jalankan amar ma'ruf nahi mungkar sebelum terlambat. Sebab sejen terlambat, sejen abid, kita panikah tak ngelakaki amar ma'ruf nahi mungkar, kebadan akan semakin cepat menjadi rusak. Sejen rosak. Namun amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa meluruskan kembali jalan umat Islam setong nyeletong yang bisa mengembalikan lagi kepada jalan petunjuk epon Allah subhanahu wa ta'ala namun amar ma'ruf nahi mungkar tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar maka kejahatan-kejahatan akan semakin marak dan akan semakin merajalela. lela laku ngoreng se nginuman khomer dengan keluar di kopul na boceng ala ben ben becenga napanya mana petang ala ben ben becenga petang terbunuh kanjing nabi ya yakhruju yaumal qiyamati syaribul khamri min qabrihi antana minal jifah laku itu ni kiamat orang-orang pemabuk-pemabuk penikah. Kekal keluar di kopurna. Ilum kebodohan becengan etem pengben becengah pebetang. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Cukan orang se mabuk kat dintuh. anika cepon ulama anika kerogian epon senyata nenengi tunya saos molen ki itunya reng mabuk panika ingat reng hile ki pon letedek piten reng hile kasawan Orang yang menteru ni ingat nak pergi, dan ki mabuk ni. Pertama. Yasir biman ziyatil majnun. Ki selevel. Ben orang kila. Pas. Wa yasiru dikatan lil. Disipian. Eh kelak-kelak. Jangankan orang. letuh Letuah kina kana biak leen ngiding ang ngabese kiring si mabu ni ah, ben tercela orang-orang yang diakal. Ibnu Abid Dunya kento pernah ngolatin orang mabuk dan yang ini setong jalan dan yang ini Baghdad orang ini kakami sambil kami Arab ke ko Arab ke mina Allah majalni minat tawabin wajalni mina mutatahhirin. Kusteh Almanter abdina termasuk orang yang satu pet ben abdina kento nyona suci aki ya. Artinya apa ngerasa kami ini kan nyuci pada ti orang se asa suci abdina kento ngakui kami na mak bed tepana kami kami si cek lakaran najis kisah eh apa ngerasa abenika ah, asa suci tepan abenik ah, ala kudusah apa ngerasa atau bet kan bahaya nih kan deki aban tepan syirik apa ngerasa iman Aban murtad apa ngerasa iman bahaya banyak orang yang penikah gara-gara mabuk locot iman na'udzubillah Bada boleh orang mabuk ni kah. Sambil termotor-termotor dan yang tengah jalan. Tepan termotor-termotor ni kah. Yang tarin ben patek ni kah. Colon ni kah. Ben patek elah celat, elah celat. Keguk jangguna guna panik celat ben patek ni kah. Dari menjan orang si mabuk ni kah. Ya Sayyidi, Ya, say, ya Sayyidi. Hei kuste, tergula. Kuste abtina, hei kuste abtina. Aku ste, kapate aku ste. Apa ngiran? La tufsidil mindil. Mindil. Muka-muka tak ngerosak ke ajunan kusteh. Dek kesat, tanang. Berarti sejelat ben batek esa apa ngerasa? Iyo sab dari setanang. Ben senyilat ben ni ke apa ngerasa gini ke pengiran? Gitu. Cekla rosak. Ah, Akal rosak. Macam-macam bahasa Banyak saya keluar i mana. Karena orang panikah mabuk. Selama tak ada en artah. Mata ada en pese. Tengah ampun lah korang pese nak panikah mampu pas. Ngampu kiri tak tangkah pas sampai hilang akal. Dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha mutlifatun lil mali wa mudhibatun lil aqli. Saungkuna khamar jadi ngerosak dek harta ngerosakiah ya, deka akal. Tetilah karan umat Islam nikah. Ben orang-orang kafir dak masih bisa tandik napa sih bisa fakir tandik pan panapan. Bisa rosak arah tanah kalau bencara pemabuk kade. Fakir kapi. Selain dari penikah, yang komunis penikah berusaha keangkut terus nitte umat Islam supaya eh, bisa tak kuat lemelai dari fakir. Ini saya kata keterwin dengan orang-orang kafir, mulai di PKI. Di rumah saya, fakir orang Islam ini. Mun pun lemah bu ni dengan sendirinya arta ni ke pala evaluber eh, evaluber eh, kebereng haram apa eh, tak ada kebereng haram ni ke mula mabu tetapi maksud dari kafir ni selain dari merosak iman merosak juga dengan akalah, merosak juga dengan dengan artana. Lah. Malah tadi nak pering Islam ni. Maka nama pasanan orang komunis ni kan, yang PKI beri kekuasaan ni kan, mesti melarang arkan dengan bareng. Mesti melarang arkan dengan bareng. Jaring cet makle pakir selain di melarang ni kecet masuk aki homer-homer, sabu, dan lain semacam yang rosak tidak ke akal. Ketika ampun lah, ngerosak tidak ke akal, ngerosak juga tidak ke arah tanah. Jangankan andin tibi, din yang lain benika. Eh ada. Ini berawal dari mampu. Maka nak apa mak orang kafir panika? Cek keten sekali ke aku memabukkan umat Islam ni ki male tandik na paratan male perosan male peta ada aratan ni innaha mutlifatun lil mali wa mudhibatun mudhibatun lil aqli homer panika ngerosak deka harta ngerosak juga deka akal ben teti sabab perpecahan antara sesama umat Islam gara-gara mabuk innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir yang percaya mana ngarepaki syaitan kangkui menciptakan permusuhan ben saling mengkambing hitamkan ben saling benci membenci eh, dalam khomer bentaruan. Jadi khomer bentaruan penikah akan menimbulkan perpecahan permusuhan dan kebencian-kebencian. Naudzubillah, teman naudzubillah. Muka-muka saus kita apa oleh pertolongan di ajunan depan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ala sidina Muhammad ibn Abdullah al-Qaimi bi huquqillah ma daqat illa farajah Allah. Salam ala sidina Muhammad wa ala ali sidina Muhammad salat amdin qulat hilatuh. ورسول الله وسيلته وأن لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم وفرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارئا وعينا باكية وبدنا صحيحا صابرا ويقينا صادقا بالحق صادئا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وحامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تولنا غيرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا من كنفك وجوارك وعدنا من سخطك وغضبك ولا تؤيسنا من رحمتك وقل لنا ولأهلنا ولإخواننا ولتلاميذنا ولمن توسل بنا ولمن أحسن إلينا كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة وعصمنا من كل هلكة ونجنا من كل بلية وعافة وعاهة وغصة ورهنة وزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب أو غي أو ضلال برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله kita terpaki pola setiap pagi dan setiap sore Dengan izin daripada Allah Ta'ala, muka-muka sahabat senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan serang makna daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.